générique. Euh, euh, je prends un quart d'heure Ouais. Ok. Ben, merci d'être venu déjà. Et donc, je vais vous présenter euh, quelques-uns des résultats de thèse. Donc, juste pour situer, je suis en fin de deuxième année. Donc, voilà. Et donc, je vais vous parler de l'évolution des paysages sur les monts Et le but, c'est d'explorer les interactions entre services écosystémiques pour mieux comprendre les interactions sociales. Et aujourd'hui, on va parler un peu de dérochage. Donc, je vais vous expliquer euh, ce que c'est. C'est un exemple parmi d'autres. Euh, euh, bon, tout d'abord, quelques mots un peu sur l'état de l'art en sciences sociales. que font les gens quand ils parlent d'évolution des paysages donc il y a un premier courant qui s'est intéressé à la fermeture des milieux comme construction sociale. Donc là le but c'est vraiment d'étudier les perceptions de ces évolutions du paysage avec l'idée qu'il euh, y a un certain nombre de postulats implicites euh, qu'il faut expliciter, comme l'état de référence par exemple, ou les connotations positives et négatives qui peuvent être associées à chacun des espaces. Euh, l'analyse des différences de perception qui peut exister, comment les perceptions ont changé dans le temps, comment elles peuvent changer d'un type d'acteur à l'autre par exemple. Il y a un autre courant en sciences sociales qui est plutôt dans le courant de la recherche-action, c'est-à-dire que euh, la science se mouille un peu, et dans ce cas-là, c'est plutôt pour euh, prendre part aux évolutions de paysages, et d'aider les gens soit à influencer les paysages d'une façon euh, qui est préférable pour eux, soit à s'adapter à ces changements. Et dans les espaces protégés, il y a des questions qui se posent en plus. il y a la question, premièrement, de l'évolution et de la conservation, c'est-à-dire que dans les espaces protégés, il y a quand même une culture de la conservation, et donc l'évolution s'oppose euh, de façon un peu différente avec la question de qu'est-ce qu'on prend comme état de référence et voilà, est-ce qu'on cherche une stabilité ou voilà, comment on peut penser ces deux choses à la fois. Et il y a aussi euh, la question de la concertation, puisque c'est euh, un principe de gouvernance qui s'est imposé dans les, dans les zones protégées notamment. Et du coup, c'est comment on peut gérer ces paysages par le biais de la concertation. Donc euh, dans ma thèse, moi je m'intéresse euh, aux liens entre les choix sociaux et le paysage. Donc déjà par paysage, euh, enfin, on, prend une... on, considère que le paysage, ça ne se réduit pas seulement à une, somme d'éléments de paysage, mais c'est une organisation dynamique, c'est-à-dire à la fois la structure paysagère et au processus qui les transforme. Donc en fait, ça part du principe que les évolutions de paysage résultent aussi de choix sociaux, euh, qui vont influencer ces paysages. Donc la question que je me pose, c'est de quelle façon s'opèrent les choix sociaux qui rentrent en compte dans l'évolution du paysage et euh, on s'interroge aussi pour savoir dans quelle mesure et selon quelle modalité euh, ces choix font l'objet d'une concertation ou pas. Donc pour répondre à ces questions, l'objectif c'est de mobiliser le concept de service écosystémique, donc dans une optique de sciences sociales, euh, et de voir comment ce concept-là peut nous aider à mieux comprendre euh, les choix. Donc là, j'ai mis un peu le cadre conceptuel dans lequel je m'inscris, qui est celui du projet euh, CECOCO, donc, qui est euh, coordonné par Cécile. <coughs> donc, ça part du principe qu'il y a plusieurs services écosystémiques ou des services qui vont avoir des interactions entre eux. Donc ça peut être des services qui sont en synergie, c'est-à-dire qui s'optimisent mutuellement, ou des services écosystémiques qui sont antagonistes, c'est-à-dire que l'optimisation de l'un se fait au détriment de l'autre. Et euh, ces services euh, sont reliés fortement euh, au système social, c'est-à-dire qu'ils sont fournis par des fournisseurs et après ils vont bénéficier à des bénéficiaires. Et donc la question qu'on se pose, c'est les interactions sociales qui existent entre ces acteurs, donc entre les fournisseurs entre eux, entre les bénéficiaires entre eux, ou entre les fournisseurs et les bénéficiaires. Et moi, dans ma thèse, je m'interroge particulièrement à cette question-là des interactions entre services, euh, voilà, et en les analysant selon trois axes euh, d'études. Donc la première, c'est l'axe des intérêts, c'est-à-dire quels sont les intérêts des, acteurs, pourquoi ils vont chercher à optimiser certains services plutôt que d'autres. Euh, la deuxième question, c'est les représentations, c'est-à-dire quelles idées se font des relations âme nature. Ça peut aussi expliquer pourquoi ils vont chercher à optimiser certains services. Et la troisième, le troisième axe d'analyse sur ces interactions entre les services, c'est la question des institutions euh, c'est-à-dire que ces, enfin, ces interactions entre services, ces choix sont faits dans des institutions euh, qui peuvent être des institutions formelles, explicitées, ou des institutions plus informelles. Voilà, euh, donc mon terrain d'étude c'est le Mont Lozère, qui est situé au nord-est du Parc National des Cévennes. C'est aussi une réserve de biosphère, et ça a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est un terrain qui euh, et à la fois un terrain de noyé montagne, donc on a des problématiques qui sont assez classiques pour les terrains noyés de montagne, notamment une forte déprise agricole et une augmentation du couvert forestier. Et c'est aussi un terrain, enfin, une zone protégée, donc on va avoir les questions toutes les questions de protection et notamment des interactions euh, qu'il peut y avoir entre, le, par exemple, le parc et ses administrés. Euh, sur ce territoire, au niveau de l'évolution des paysages, on a deux principes, on a une tendance lourde, qui est l'augmentation de la forêt. Donc ça, c'est vrai depuis euh, le milieu du 19e siècle et c'est encore vrai aujourd'hui. Et on a aussi des signaux faibles. Donc c'est des changements de paysage qui sont moins importants en termes quantitatifs, euh, mais voilà, qui sont peut-être plus importants pour l'avenir. Ça peut être annonciateur de, de, changements à venir et ça euh, concentre beaucoup de, de questions aujourd'hui. Donc on a une pression pour le défrichement qui, est, voilà, qui est relatée par beaucoup d'acteurs et qui est de plus en plus forte. Et on a aussi des changements sur les milieux ouverts, donc le retournement de prairies avec le passage de prairies permanentes à des prairies temporaires, et euh, la question du dérochage dont je vais parler après. Euh, pour répondre à ces questions, euh, j'ai fait des entretiens semi-directifs avec des gens du coin, <laughs> en essayant de, voir des profils diversifiés, des gens qui travaillent dans le tourisme, dans l'élevage, dans le secteur de la forêt, dans l'environnement et des élus. Et j'ai aussi fait un questionnaire avec euh, des touristes. Euh, pendant les entretiens, j'abordais plusieurs thèmes, leur parcours personnel et leur pratique, euh, les changements qu'ils avaient pu observer dans le paysage et comment eux, ils se situaient en tant qu'acteurs dans ces changements, et le lien entre les changements et leur pratique, et les bénéfices qu'ils tiraient de la nature, et les interactions qu'ils avaient avec les autres personnes qui avaient les mêmes bénéfices. Euh, et pour les touristes, j'ai posé à peu près les mêmes thèmes, mais ce n'était pas du tout le même format, c'était vraiment euh, question euh, plutôt fermée. J'ai analysé tout ça, avec, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si ça vous intéresse, on pourra en parler, <laughs> donc avec le logiciel niveau L'analyse est encore en cours, donc c'est vraiment des résultats préliminaires que je vous propose aujourd'hui. voilà, et donc ce qui est ressorti au niveau de, des résultats, il y a vraiment trois types de... de trois niveaux euh, d'analyse, donc par évolution des paysages, donc le premier discours qui revient le plus systématiquement et quasiment systématiquement, c'est euh, l'augmentation du couvert forestier, donc la fermeture des paysages, euh, avec le passage donc, de services écosystémiques forestiers à des services écosystémiques de milieux ouverts que les gens parlent plutôt comme une perte. et au niveau des interactions sociales, on a deux mondes, donc le monde des forestiers et le monde agricole, qui entretiennent une distance, une méfiance, et qui sont en concurrence euh, les uns avec les autres. Euh, le deuxième type de changement de, enfin, le deuxième axe d'analyse, c'est le, les interactions entre la forêt et les milieux ouverts, les acteurs de la forêt et des milieux ouverts. C'est-à-dire que euh, l'augmentation de la forêt fait des nouvelles interactions un peu forcées entre ces acteurs, par exemple pour l'écobuage ou le silvopastoralisme ou le cas des dégâts de sangliers par exemple. Euh, et donc on a des compromis entre services écosystémiques qui peuvent être euh, régulés de différentes façons. On a le cas de, régulation monétaire, comme par exemple avec les dégâts de sanglier. On a des cas de concertation, comme avec l'éco-buège par exemple, ou des cas de négociation, par exemple dans le cas du cipo-pastoralisme. Et euh, le troisième type d'évolution du paysage qu'on observe, c'est des changements au sein du milieu ouverts. Donc avec le passage d'un certain type de milieu ouvert à un autre, c'est ce que je vais vous détailler aujourd'hui avec la question du dérochage. Euh, donc, euh, on entend dérochage, on entend dérochement. Donc euh, ça, c'est surtout un terme qui est utilisé par le parc national. c'est pas un terme qui est trop utilisé dans les entretiens avec les agriculteurs, enfin c'est même pas du tout utilisé. Les agriculteurs, ils disent nettoyer plutôt ou améliorer les parcelles. et voilà, on trouve pas, enfin sur internet, on trouve pas trop ce terme non plus, donc c'est apparemment une problématique assez locale. Et donc ça veut dire le fait d'enlever les cailloux pour avoir des parcelles qui sont plus facilement euh, mécanisables ou exploitables. Euh, voilà, donc c'est un phénomène euh, assez ancien, enfin qui a même toujours existé, le fait de regrouper les cailloux au même endroit. mais c'est un phénomène qui en ce moment est assez, enfin, prend pas mal d'ampleur, à la fois par l'intensité de ses pratiques et par des nouveaux moyens mécaniques aussi qui sont très différents des, moyens précédents, avec les cas de pelles mécaniques qui peuvent enlever des, des rochers qui sont très, très volumineux. Et avec le cas aussi de broyage, donc les cailloux sont broyés en petits, en broyats. Donc c'est ça qui fait aussi que c'est une question assez, assez vive sur le terrain. Euh, donc, cette question du dérochage, en fait, on peut l'analyser en termes de services écosystémiques, avec le passage d'un espace ouvert euh, minéral, on peut appeler, où les éléments minéraux sont assez euh, centraux, euh, et avec donc, des services euh, écosystémiques, de, c'est des paysages déjà, des paysages qui sont emblématiques euh, de la région. il y a aussi des services écosystémiques de protection contre l'érosion, notamment dans le cas où les, les, cailloux étaient disposés dans le sens inverse de la pente, et avec des services de biodiversité, associés notamment au week-end. Donc on passe de ce bouquet de services à des services assez différents, donc des espaces qui sont ouverts mais plus facilement mécanisables, qui vont permettre d'optimiser les services de fourrage, de pâture, et qui sont aussi un autre type de paysage, donc des paysages plus aménagés, où la main de l'homme est plus visible. Et euh, on a des acteurs qui sont associés à chacun de ces services. Donc pour les, les espaces euh, ouverts euh, où les minéraux sont plus présents, on va avoir des acteurs qui sont plus du monde de la conservation, donc le Parc National, l'Entente Célène, des associations naturalistes, et puis des touristes aussi, enfin voilà, tous les, notamment des touristes ou le, personnel de tourisme. Et euh, pour les espaces ouverts mécanisables, on a les acteurs euh, de l'agriculture, donc les agriculteurs qui sont soutenus aussi par euh, certains services du parc national, notamment le service agriculture, et les chambres d'agriculture également. Donc quand on analyse les intérêts de ces différents acteurs, donc pour le monde agricole, il s'agit de préserver et d'augmenter la ressource en fourrage et en, pâturage. Donc en fait le but de ce dérochage c'est de pouvoir mécaniser les parcelles, euh, soit pour pouvoir semer et récolter euh, dans le cas du, fourrage, mais aussi euh, pour pouvoir pour le pâturage girobroyer, c'est-à-dire juste maintenir les parcelles ouvertes pour faire pâturer les bêtes, ce qui est plus difficile quand on a des gros cailloux. il y a pu aussi avoir ponctuellement la PAC avec un nouveau mode de calcul qui soustrayait des surfaces primables des surfaces donc en rocher. Euh, ça, c'est vrai pour euh, l'année 2015, qui a servi d'année de référence. Euh, et après, donc, on est dans un contexte de forte pression foncière, donc forte pression sur les terres. Donc vraiment, l'optimisation du rendement est assez importante pour les, gens, du fait de cette pression foncière. Et après, tous ces intérêts sont contrebalancés aussi par le coût de ces opérations, notamment quand il faut faire venir des entreprises de, de travaux publics dans des zones très isolées, ça coûte cher. Du coup, voilà, les gens prennent des décisions en pesant le pour et le contre euh, de ces pratiques. Et euh, pour euh, le monde naturaliste, donc, il y a préserver, enfin il y a vraiment les services écosystémiques culturels, donc préserver la biodiversité spécifique, ou alors les services patrimoniaux, donc le patrimoine identitaire, le caractère de ces paysages minéraux. Alors, pour les institutions, en gros comment ça se passe si quelqu'un veut rochers Soit il est dans le parc, il doit demander une autorisation euh, du parc. Donc l'autorisation, elle est accompagnée par les services techniques, donc les agents techniques, qui relayent, je que qui aux membres du comité scientifique qui donnent un avis. Et donc là, en fonction, l'autorisation est accordée ou non. Et en dehors de la zone euh, du parc, enfin en dehors de la zone du parc, euh, dans toutes les zones zones, c'est une négociation entre les propriétaires et l'usager. Donc, ça, ces institutions, pour l'instant, c'est assez source de, de tensions euh, locales, on peut dire. Euh, pour plusieurs raisons. Donc, euh, la première raison, c'est les intérêts que j'ai présentés qui sont assez forts. Donc, il y a vraiment une négociation autour de ces intérêts. Il y a aussi un rapport de force entre les administrations et les administrés, où les, gens qui sont administrés n'ont pas l'impression d'avoir beaucoup de... négociations qui se mettent en place, mais voilà, il y a quand même des doléances de la part des administrés pour pour euh, avoir du poids dans ces négociations. Et puis, euh, il y a une différence aussi forte entre euh, les règles qui sont dans le parc et les règles qui sont en dehors, qui peut être source aussi de, tensions ou d'incompréhension. Et donc, comme j'ai présenté les différents types d'évolution de paysage, ça c'est des questions qui sont nouvelles et donc le positionnement des acteurs n'est pas encore bien arrêté. Donc les gens se cherchent un peu aussi, enfin on a eu une réunion avec le parc sur ces questions-là, donc c'est ce qui explique aussi, euh, peut-être, c'est voilà, quelque chose qui est en train de se faire, contrairement à la question de la fermeture des milieux, qui là est très, très stabilisée. Et euh, donc sur la, les représentations on a, donc quelle image les gens ont de, des relations entre l'homme et la nature. Donc on a, premièrement, ce qu'on pourrait penser, c'est euh, une vision de la nature qu'il faut conserver, donc avec une biodiversité rare, euh, il faut lutter contre la banalisation euh, des, milieux, la, question de la réversibilité, c'est-à-dire que certaines actions humaines sont irréversibles. Ceci dit, euh, quand on va un peu plus loin, c'est quand même une nature qui a été façonnée par l'homme, parce que le climax, enfin, le climax, je sais que c'est un terme que les écologues n'aiment pas trop, mais en tout cas, l'état, la dynamique naturelle, c'est la reforestation, donc si ces milieux sont verts, c'est qu'ils ont été anthropisés. Et il y avait aussi la question des formes minérales qui sont aménagées, par exemple des cordons rocheux, qui avaient déjà été aménagés avant quoi. Donc en fait, on est vraiment dans cette question de dérochage euh, en plein dans le paradoxe d'un parc euh, habité, c'est-à-dire que le discours général, c'est sur le maintien des milieux ouverts. Il y a quand même des controverses sur quel type de milieu ouvert on veut, préserver. Euh, il y a quand même la question de l'adéquation entre une demande et la production de paysage, c'est-à-dire que les gens s'attendent à avoir un certain type de paysage, mais comme j'ai présenté, le paysage, c'est juste une résultante d'une structure de processus. Donc il faut s'interroger aussi pour savoir est-ce que les paysages qu'on attend, ils sont, en, euh, enfin, ils sont euh, en adéquation avec la société et notamment le modèle agricole qui va produire ces paysages. Euh, et après, donc, il y a aussi une inertie des représentations, c'est-à-dire que dans les discours, les gens se réfèrent beaucoup à quelque chose qui est ancien, c'est-à-dire bah, le système pastoral, quoi, qui aujourd'hui a changé. Enfin, déjà, c'est réduit par rapport à l'élevage bovin, et il a changé mais les représentations changent aussi un peu moins vite que les paysages, donc euh, ça peut créer des tensions. Euh, voilà, donc juste deux mots, donc j'avais choisi cette euh, question du dérochage, donc voilà, parce qu'elle renouvelle un peu le débat sur l'évolution des paysages, la fermeture du milieu, c'est quelque chose qu'on trouve dans la littérature beaucoup et qui est confirmé sur le terrain. <laughs> à la fois c'est bien parce que ça montre que la littérature c'est bien ses indications de terrain et à la fois c'est pas très neuf. Donc ça, ça permet de, renouveler un peu, et c'est quand même très fortement lié avec euh, la question de l'augmentation du couvert forestier. Il y a à la fois, c'est à cause de euh, la fermeture des milieux que les gens sont obligés d'améliorer ces parcelles-là, et à la fois, c'est l'identification sur certaines parcelles qui fait que d'autres parcelles sont abandonnées et que euh, la forêt augmente sur ces parcelles. Et ma dernière diapo, je vais vous faire un travailler, <laughs> donc, comme ça vous ne serez pas devenus pour rien. Donc C'est une question qu'on m'a posée beaucoup ces derniers temps. Donc quelle est la place pour la science dans mon étude Donc si vous avez des idées, je prends. Donc euh, on m'a demandé où étaient les scientifiques dans mon étude, c'est vrai que pour l'instant ils n'y sont pas. Euh, on m'a taxé d'excès de constructivisme, mais j'étais d'accord. Du coup, euh, je voulais savoir avec vous comment, euh, <laughs> comment à ça. Et après, voilà, donc, je pense que l'écologie est hyper importante dans ces questions-là, mais on ne sait jamais trop où la mettre. on peut confronter les regards, donc comparer ce que disent les gens et ce que dit la littérature. Bon, c'est pas trop facile pour moi, puisque c'est pas mon domaine, mais ça peut se faire. On peut éclairer, euh, enfin apporter un éclairage nouveau par euh, l'écologie dans l'analyse. Euh, donc peut-être en mettant à jour des choses qui sont là mais qui sont un peu cachées pour l'instant. Ou apporter des informations aux gens, notamment dans les ateliers collectifs, avec toujours le risque de, faire participer les gens pour leur apprendre quelque chose, alors que voilà, normalement c'est plutôt le processus inverse. Donc voilà, c'est une des questions que je me pose et comme voilà, la pluridisciplinarité, ça peut être bien pour réfléchir à ça, donc je vous soumets ces questions merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis preneuse de toutes ces remarques. Questions.